حب ننقذ كل المؤسسات بما فيها المؤسسات آه، آه، الاعلاميه وكنقول انقذ انقذ المؤسسه ما انقذ خاصتين اللي عاملين فيها لانه احنا كي نحكيو على مؤسسات راهو نحكيو على عباد تخدم نحكيو على صحفيين نحكيو على تقنيين الطريقه نتاع مساعده وسائل الاعلام آه، مع اني انا مع المبدا ولكن ما خضعتش للتشاور الحقيقي.